اس لمحے کو روک دوں یا میں خود کو اس میں جھونک دوں کیا کروں کیا کروں کیا کروں اس لمحے میں کچھ بھی جاننا تو جب سے ملے تو اس جب سے ملے بن گئے سلسلے تو اس جب سے ملے سد کھوئی ہے کھوئی میں نے ہاں جان گوائی گوائی میں نے ہاں تجھ کو بسایا ہے میں سانورے او سد بدھ کھوئی ہے کھوئی میں نے ہاں جان گوائی گوائی میں نے ہاں تجھ کو بسایا ہے گڑ کر جب سے ملے تو سے جب سے ملے